हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लोना तुम नरमों से सांसों में मुझको बाहों में भर लोना तुम तुम जरा मेरे पास आ अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमिया बारिश है बारिश है तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमिया बारिश है बारिशें जब तू आती है बुलाती है बिस्तर से यू गिराती है किस में बाहों में बस तेरी जब बारिशें बरसती है पागल जैसे तिरकती है तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो जब तेरे बिना यहाँ मेरे सांसें जैसे बिना नींदियों के राते तो और तू ही मेरे दिल की रजा है तेरे बिना दिल भी खफा है तो तेरे आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी तुझे इतना प्यार दू तेरे खुशियों के खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दू बिखरी तेरी ये जुल्फ से आंखें तेरी जब दिखती है दिखता है मुझे वो आसमान देखो लो पंख में मेरे उड़ जाऊँ मैं खो जाऊँ मैं इस आसमान पतंगों की तरह